Oggi prepariamo la pastella per friggere il baccalà. Allora, aggiungiamo alla farina il sale. Lo zucchero, cucchiaino, così da renderla dorata. E l'acqua frizzante gelata. trattaniamo per il tutto fino a renderla liscia possiamo usare anche una, una forchetta non è detto che dobbiamo usare una frusta aggiungiamo ancora acqua consistenza giusta della nostra pastella che adesso andrà in frigo per almeno mezz'ora infariniamo il baccalà per bene